so hello friends and welcome to YouTube channel आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर की टॉप लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बाद चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इससे सबसे पहले हम बात करना चाहिए लास्ट चौबीस घंटे में सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है सांबा ज़िले से सबसे बड़ी खबर आ रही है वहाँ एक घर से जो है खजाने के साथ साथ कैश भी जो है चोरी कर दिया गया उसके बाद बात करेंगे कठुआ से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है कठुआ हीरानगर में सेक्टर में जो है पीओपी पार पाकिस्तान की ओर से स्मगलिंग का प्रयास करते घुसपैठिए को मार गिराया और हीरोइन ट्रक भी बरामद कर दी गई उसके बाद बात करके शोपिया से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है शोपिया में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया सुरक्षा बलों से और उसके बाद राष्ट्रीय बजरंग बल ने गुप्कार अलायंस को की और जो है विद्रोह करते हुए महबूबा मुफ्ती का पुतला जलाया और कहा कि ये लोग हमारे मतलब कि देशद्रोह की बातें करके लोगों को गुमराह करते हैं और इनको जो है चौबीस तारीख जो मीटिंग होने वाली है आज उसको उसमें नहीं बुलाना चाहिए उसके बाद बात करेंगे पैंथर्स पार्टी को एक बार फिर जो है एक प्रदर्शन देखने को मिला और नहीं बुलाए जाने पर कर रहे हैं प्रदर्शन उसके बाद बात करेंगे एन एच रोड जो Jammu Srinagar N H road है वो आज भी दोनों तरफा बंद रहेगा ना ही वाहन आ जाएंगे और ना ही जा सकेंगे उसके बाद करेंगे प्रदेश कांग्रेस ने अमरनाथ यात्रा को लगातार तीसरी बार रोक लगाने पे जताया फेलियर कहा कि ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है क्योंकि अमरनाथ यात्रा तब भी नहीं रुकती जब गोलियों की बौछार होती है तो भाई ये थी लास्ट चौबीस घंटे की अपडेट और मिलता है किसी नए अपडेट में तब तक के लिए चाहे तो बंदवा और ऐसी न्यूज़ सुनने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और घंटी को दुआ के आर पे पैसे कर करें थैंक यू सो मच